Stop. Stop. Stop. Stop. كلشي بخير واش كلشي بخير كيتو بدلت عليكم الحطه ولكن باقي هو هو اه I have to face responsibility باقي راه مخرج على العلامه رست الميكرو والكارتسون كنت مزك لداني هذا واي وما فاهموش ولاو الدراري سمعوا كلامي واخا ما كاتبوش وليت عابر كل كلمه حيت كنسمع الراب هزني من الكير ولعني في الحبس كاع ما كنت عارف دراري بلا كتب دراري مشهورين على الشهره اللي بلا فلوس بغيت نعرف شكون اللي هو كلشي معايا اه واحد جوج كلشي صفه ليتل كيرو بوي اه حنا راه غير ولاد الزنقه ghetto streets, knocking at Casablanca. What I'm gonna do when I grow up. وكي غنعيش وكل شي واكل لي يتوب يتوب اه وباقي ديما نكعاش واحد شوفني في التلفازه حيت ما كنسعاش تا واحد ما علمني شي حاجه ما كنحتاج عمرني خرجت من فوق ما كتبتهاش قلت هاد الجيم وعارف راسي ما غنعناش تشوف قاصح كنتي طيح ما غتبقاش ما بايع راسو واللعابه ما كتسواش خاص تكون ما كتصحاش يو روابا كيسحبونا عايشين افلام باقي كاع ما عرفوا واش بقاو العاقه ولا سلام لا بقى يجيب الزنقه جيبك غيبقى زيرو للداس لا جيبك عمر الزنقه تقول شو كيقلب الفاس فوق دراري بلا كذوب دراري مشهورين هنا الشهرة اللي بلا فلوس سول كاع الدراري وشوف شكون اللي حاملو بغيتش الحم ديالكم خلوني غير سي تعملو حيت انا خير كيرو بوي كلشي بوشي مايا حنا غير ولاد سانقا In the ghetto streets, knocking at Casablanca. What I'm gonna do when I grow up. Ah. يشوف كي غنعيش وكل شي yes yes اه وباقي الدراري كيتسناو حكموا على راسهم اعدام عمرهم غيتهناو كبرنا كنشوفوا الفنانه كيموتوا جيعانين العاقه كتفرحوا الفنانه كيموتوا كاعين علاش حياتي كتسد يعني كتحسد شحال من واحد خسرته بالموسيقى باقي كنحسب عزي عنده ستيلو فاضو باقي كنكتب ما تعطيني والو غير فهمني قبل ما تتسب كارو بوي حنا راه غير ولاد الزنقة In the ghetto streets, not كازا Casablanca. What I'm gonna do when I grow up. وكي غنعيش وكلشي واكل لي. عطوني شي تصفيقة زوينة. ghetto boy كل شي مع الدقه playing in the ghetto street يتشوف يتشوف What I'm gonna do when I grow up have to face responsibility. يتشوف little ghetto boy يتشوف عليكم يتشوف عليكم كاملين اليوم جينا غنلعبوا واحد ال passage بالزربه خفيف ظريف اللي ما كيعرفنيش ديزي دروس rappeur من كازابلانكا يلا خرج البوم سميتو عزي عنده ستيلو كاين في يوتيوب كاين في سيديات كاين في ايتونز اللي لقى الوقت باش يقلب عليه باش يتمزك ليه يتوب اليوم غنلعب دي زيكستري تمزكوا حتى حد ما عارف كي درنا حتى وصلنا هنا البليه وسخاتنا والزنقه وراتنا السخط المقاتله والشحط كحال الراس مال هادو مالهم جيب لينا السبل ملهيه ماشي ديالهم شحد ما عارف شحال غرقنا في هاد السبل وشحال سمعنا الهضره هاللي خرج وهاللي دخل <laughs> نيغرا وراتنا الفاصل كحل شحال من واحد ضحك لينا في عينينا غير فتناه ودارو طفل شحد ما عارف باش كان حلم بالليل دري كيتمزق العزي عنده سيلو عايش به سير قول ليه باقي عاقل كاع اللي كنت واحد ليه عارف فين عفت باش نشوف شكون فيكم اللي واصل ليه شحد ما عارف كي كيبورش ليا اللحم كلشي واقف كلشي داير عليا السحام دي زيتروس فوق لاسين من القدام تا اللور فيق جبولة عزي راس هيشي في الابن سموك تور تعد مكان معانا من اللي ضربنا الطريق عزي ما معطانا الماء من اللي نشوف لينا الريق عزي بدينا في الراس الى عيركم شي خردة عزي تي قبيه غنحي مو من فوق من الارض عزي تعد ما عارفنا كي بدينا فين جرينا وفين لعبنا النكو كي تربينا تحد ما عارفنا كي ولينا تحد ما عارف شحال من واحد دار علينا تحد ما عارف نهار هربت من الدار تثبت في الزنقه ليله كلت فيها الظلام وشربت السم الحار كي اللي عايش حياته فيها ليل ونهار نهار عرفت الفرق في السخونيه بين التست وبين البار حد ما عارف شحال كتبان الدنيا صغيره بين عينيا ملي كنضرب القران على ودنيا وكنركب في 18 كنتفكر الشفاره ملي كيدوز من قدام الحبس ومن حدا المقبره تحد ما عارف شنو دوز عبد الغني تحد ما عارف نهار مات عبد الهادي شنو بكاني تحد ما عارف شحال توحش معاد العالي مشيتو صغار الدراري غتبقاو ديما في بالي تحد ما عرفناش كنسواو تحد فيكم ما عارف راه كاع ما نسعاو كيقولوا لكم علينا غير اللي بغاو اجوا عندنا باش تعرفونا ولا صافي نساو نقدر نسمع شي غوتة على ثلاثة واحد جوج ثلاثة نشوف بارك عليا واش مشي ولا مازال احنا سيدي باقيين عندكم كنسمع شي تياتر هنايا شنو شنو بغيتو تسمعوا اه واحد كيقلب على خزيج باغي مساحه فيها هذا كتعرفوا كاملين كلشي يمشي معاه كلشي يزيد ديال فوق واخا جالسين هز هز فوق هز بغيت نشوف هز هز هز هز هز هز هز هز زيد زيد زيد زيد زيد كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي كلشي ياه اه ياه اه هادو ناعسين شويه زيد وريني زيد زيد زيد ياه اه شاكر مرحبا بك بالمدون ترف سلطان بايبي عوازه هنا ما كينعسوش زيد ليك الفوق كنديروا الصداع فين ما مشينا برميجه كيعرفونا النيكا من حد سوار مشى المدينه كازافونيا اندي سبيتش ماي ما كرهتش نكون مكناسي ولكن ما سخيتش ماي حلوا ما بالون لعبنا فوق التراب جونيات خاطرين والدراري كيموتوا على الجراد عوازه غيتفكروني ملي غيفكروني من قدام توين غيعرفوني جورج كلوني لك في الدراس موسيقى في الراس هيمي سير بحيط الماسك هاك تضرب الكاسك هادشي كان خاص يكون علاش كتهدر ما عجبكش سير خرج ورينا علاش كتقدر انت غنسيوك في الخرمه الزع هز يديك هنايا وزع كلشي معايا او من هنا من هنا هادشي منين جا عزي منين جا كلشي كاين هنا يتوب فين كنتي انت منين خرجتي انت عزي منين جا بيبي بيبي مرحبا بك بالمدون الشمس هنايا ما كطيحش حتى هي معانا شاده السون سولوني فين كبرت فين مشيت فين لعبت فين جريت فين لبست ومنين شريت عزيت تمك فين بديت عطيني ديك الكروس دوز بيزيد فلوس آه. لا بغيتي دوز معاك ديزيد روس اه موسيقتنا ديال راس الدرب باقي العزي خاسر كان عطاك الفم القلب تقعد ريد بول سمحي لي راه لك عايش كازا كتعطيني جناوح كمشي بيهم فيما بغيت كنطير مع الطيور نيبون كاس هيرا تسوى الصعبة ديالك معايا كان دايره عندي النيكسون في الديلي من 5 كيلو ولا شتيها كتعرف هادشي راه عندنا غير هنا بيبي هنا بيبي انا اللي شاد هنا بيبي الدراري كيعرفوني مني فاضة تال هنا بيبي هادشي منين جا من هنا من هنا عزي منين جا سهلة كل شيء كاين هنا من هنا من هنا فين كنتي انت ومنين خرجتي انت هادشي منين جا بيبي بيبي او كل شيء من هنا من هنا هادشي منين جا عزي منين جا كل شيء كاين هنا فين كنتي انت منين خرجتي انت عزم نينجا بيبي بيبي آه. يتوب يتوب اليوم غنلعبوا المورسو اللي كيعرفني به كلشي اللي سميتو هو هذا يتوب يتوب يتوب يتوب واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد اه كازافونيا ديالنا ديالنا كاسافونيا ديالنا ديالنا كاسافونيا ديالنا ديالنا خيا كاتشو بلينغ بلينغ عزي خارج زوين كلين خبر بزاف دابا خرج يحط مارشو بين شوين شفت اللي ضاربه كتسخن في البون تريز والحطايا في راس الدرك كنشوفكم مورا البار بريز وانا كاع معاقل على البلاد وكاع ما على بالي كنت نعرف فيلم دون زعقه زعقه بحال ديالي واعرف فوق الراس طايحه جنبو البان انا عمرك تعرف علاش عمرو ما كيطيح سروالي هاد المدينه ديال السخت كلشي باغي يجيب نهارو يا الشفره يا بالله عندكم الزهر كوكان وعندنا فرعده كره الحبس غادا تنوض بالاحمر مع الاخضر بحال الكريبس والبلود وعندنا كلشي مورا ظهري مكالي غنجيبو لكم كالي غنحطوها في كازا يلا سير ببالي معانا بلاصتك في البلان قبل ما يسالي كلشي كلشي قول معايا يو كنعيشو كازافون كنموتو كازافون كنموتو وكاع ما نفوتو كنزفون ياه كنزفون ديالنا ديالنا كان عيشو كان زفعه كان موشه كان زفعه كان دورو قاع على قناته قاع منفوشه كان زفعه كان يا ديالنا ديالنا كان يا ديالنا عمرك تشوفني غادي وسكال زفوني ما تشوف عوازة حدايا بحال هاس معايا هادي كتشوف معايا الفيلم كان كلاسيهم واحد جوج ثلاثة نقود خارج فيهم الساده حيدوا لها وخوتي نموت حداهم عسران عزاز عليا ولكن ديما حاضي معاهم الزنقه علماتوا لينا شفنا فيها اكثر ما شفنا في المدرسه والدينا سمعوا لينا صافي تفوي كلبي معايا دربي معايا عالطايف فيما مشيتي مصافين بحال السعايا انا من المدينه لبسناتها كي زطلوك ولا جاو الحناش عطايا كاع ما كيعطلوك انا من المدينه اللي كتشوف فيها الفراري حداها بورش وراها كاري اسكالينا وما زباري كزفوني كطيري بحال كناري جيب معاك شي لعبه ديالك عزي هذا راه كناري كنعيشو كنموتو كنزفعو كندورو كاع لقناتو كاع ما نفوتو كنزفعو ياه كازافونيا ديالنا ديالنا كازافونيا ديالنا ديالنا كنعيشو كنزفعو كنموتو كنزفعو كندورو كاع لقناتو كاع ما نفوتو كنزفعو كازافونيا ديالنا ديالنا كازافونيا ديالنا ديالنا كنعيشو كنزفعو كنموتو كنزفعو كندورو كاع لقناتو كاع ما نفوتو كازافونيا كازافونيا ديالنا ديالنا كازافونيا ديالنا ديالنا كنعيشو كازافون كنموتو كازافون كندورو كاع القناتو كاع ما نفوتو كازافونيا كازافونيا ديالنا ديالنا كازافونيا ديالنا ديالنا ولكازافونيا يجب صحة برافو فيليسيتاسيون يلا sans plus tarder بعدا تصفيقة كبيرة على ديزيدروس تصفيقة كبيرة على ديزيدروس Alors, euh, prochaine catégorie, on va passer au créatif de l'année 2013 sur le web. Gars, la